Митичка пролет на угада. Неповторливо, не секојдневно, ама ќе се случи. На 21 април, Петри Чеку, Антонио Китановски, Емилија Потевска. 16 мај, Владко Стефановски и Мирослав Тадич. 27 мај, Васил Хаджиманов Бен. Овозможено од Универзитет Гоце Делчев, Штип.